Утал, ходу, городу, ырдундаду, идук пол ама боя биса. Hugdi kookun maanin, ho hugdi boya bisa. Kokoldolin dangaliksi laatin hugdi laatin hol bisal. Untalinda. Omukin girku jahki bisa horokot. Huksil dalji girku jahki bisa. Huksil dalinda hugdi laatin hol وكسلدلجي وينغال بدا ما تيل بدا وكي هلار بسا ومنات بكون يحكي tuli lain jauhki bisa gulubundu gulubundagin jauhki idu vaingao vajaktui voinga juol moti juol vajaktui taduda jauhki bisa taduda ähenyhki bisa hohokdi vojo bisa kun mä idu kolama Boyel do lauki dogara bisa ngaaluk kanjum gonna. Boyel vahinu jalvatin isokki niin bisa. Girko jaakelvatin multajiril boyel. Boyel do lauki dogara bisa. Mukaan boya multajiri isä saatar uja vanhalla. Hoksildalin uja vatin isä saa. No nyt niin sitten hogdu kaakun. Ekun, ekun ujanir binan gunna. Joo saatar и он жасаатары быйы. Бинуан ман isen актылы, икун быйын бинан өрі. Мөні жақпан, ұжаван исеса. Тар амардукин ұжалин хұрурын, тар быйы. Хұрурын, хұрурын, горовоңынырын, аха жаса біса мотива тар быйы. Өксілділ жығдими тар быйы. То olla ja urohorgin gulusajaran. Olla daugakta binuan dulan guusautar boyu. Hururon, omoron, mooti ogovon heileibo hilatchakaakuttan. Moodu ankaanam. Moodu, moodu tipkakaanam. Hilatcharan mooti ogovon hobdukookun mu. Heilei ogovo. ar arbaye dorowaran boye gosinyohin boye do ehalinda ekuninda oki seuro melissipti mommo maanin maalilinda hogdilaatin ho halgarinda hogdilaatin ho targuusa tarboye dagamarakin guluvundulan tarboyewo ulda yahilatkal tar uldaduk moti mooti kaakon waanen bijiren taorduk dagi Tarvoji hui kukaan mu puttatpi mihmtin illa silkkiä, illa vuonna ei okaan. Huje kuisa tarvo hogdimi bojo. Huje kuisa on ei vunnan tätä varka sindu. Viikem or motimak ogodun ei vunnam. Tarvoji kuisa bi aivdjan avoduda. Olokin minduore. Olo irdan tara bojo mi. Hillanen och gången paremmin juulden. Ju, juuraa, juurkusokin tän tää omnat mu, mu, mukuran juuraa. Moti okovan juuraa mu mukuran ergölt. Tarbaiyalla manyi hilakan mi juuran da ayuuran. Tar ayukkaanam tarboyami guduvun midagin hukulahinan. аккаы мо дарбо коколдолн дарбое думаылча коколдоон он жороможем да коколдолнкоколдоон жаромок думч jaldyla ihruvukta isokkaanjingov onnikonna niinku ihivjam urgolonda hohincha tar kokol aahisalan ligiri jarakin kokol dowon kaltakavan joromoron joromoron do amar do pigilba kanum iruhinnan onda jinga ogawra urgolon ho hohogdi kokoldo holo iluhina Nordalan halla jalduji sokkaan tjengov. Hokat tjengav vi orgasin bojovo bakam vi. Or kokol davan amaun tajaa daahun sokkaan dai, Nordalan huruuran tar mi kokol davan aajirakin. Eelahaval meeldan tar bojo. Hogdimi bojo tare. dan da dan da dan kaltakan seruula. Tapkol dan Tarboye tapkol E kun gadan kokol dawo gunjena. <clears throat> Tarboye mi joromonon gunna cha. Joroko, joroko tare gunjena tapkojesaluhu. коңолчо коколдо ясин ону ону мукан коколдодор киркудям унжуну топкодесо ото коргосоро керит ыла би хуржаңа ордундаду гульчатар хөгдими бою жорокотунда хол урдундаду тар коколдо жоромурун тар бою өрө керит би хуржаңа ордундадук өрө керит уксилдалби тоттанда kaltakayi kokoldoyi gadanda ugiski kaakun dagilda nerdalan veegatki kun dagilcha ugiski erdalan atam bira va ırgırit ödük ırdunda dugusa yarakotin haller bayil, ör kokolda yasin adam umukan kokolda se adam tartta tar ugiski huru huru niptin tarbayı taduk asabi samu saan ırgırit tarugila bifki gunufkil amaski bisal bidjokki tar begadu targasin boya mukan kokoldase hoksil dalan nalisipcu boya dun dalaukki omoro bolse tar hogdi mi boya kahin mira miragdi garbin bisa Miirag, miirag diit turbisukil bisa vamaski. Diljaasen bisa miirarikto. Joul mitar mooti ogojon. Umnat esihin yhki bisa tar miirar vihik dilaliitin. Tungiko kida mokokki. Tar jomnin nongan bisa. Uyukundokki ajura. Diljaasen argrit bisa. Tarit tar görbinchar bisa miirag di. Tar miirag diela dagil jiran tar beegatki ardalan tar baya kakaldawan jarama rakinti kulkaanam dagildan ardalan. Ardun dadoo taran isa uljami borse.